bangi zange na buli omu waali atula kakani tibuli satadi abantu basirifeti bitala byatadde nsabuntuseko muto njoge tikyuliwe ntuula kibanange nafukira Taini vita nampi jengini nampi zanji Na unyo muwali atula kakane Tivuli satade tabantu ba celebrity Pitala vya tade sabuntu seka matanjage Tuwentula tichuli na nyumirwa Taini vita na pi, tinsi ngindi manje za vi, ti mama na buli muwali atula kakani, ti muli satande, chabantu ba celebrate, vitala vya tade, sabantu seka muto, joge ti wentula. Joge ti wentula. tikyuli nakowa mwasuze mutya zukuka neikyuli teri mulala ne bwoba oli mu amerika ne bwoba oli london oli dubaaya oba south africa ogenda kwebaka oba ogenda kukola kola ekintu kimu webakire ku ikyuli era zukukira kwani ku ikyuli ya lon na 1 yelesi enaba eh, dlc stile kale byonna byonna bimanye nti obudde obuliri bwakuvaamu enyumba yakusasulwa eyo yakuzimbibwa eno gyolimu yakusasula zukuka ogiveemu ogende odea onoonye ensimbi ozifiireko olabe ngaozituukako nga bwekyalagirwa bampita ekyo isiri mulala yenna nga saawa emumba natumbudde dda nkutuuseeko obuvumu nkuzeemu amaanyi nkusitule ng'owulira oli wiiki nkujjukize ng'owulira weerabidde nti ku nsi tuliko lwa kintu eki kimo muntu oyo mwe muliva essanyu kolanga omuddu olyenga kibosire kolanga ki kolanga omuddu naye weebaka weekubagiza buli ssawo ogamba waliwo ayina akuyodde ettaka simanyi gundi yatukuba ebisirani weekubagiza ebbanga lyonna simanyi maama weyafa have never felt the same simanyi ever since my dad died i am not the same you are lying weekubagiza taatawo oba maama woba yafa yafa still kitu kigambo ate obeere mu position emu anaabange baafa dda bamestill move on seebyo omuntu n'omusanvu naye okuva ankoero yafa kati taddangnga toddangangula otya gowa mutonda tetwatwalaeri olugezigezi situka tutambule afudde aba afudde nkiwedde ennaku wekuluma munene tweyongera mu maaso isnet lord and clear wear clear culia lord segirinyo onoosobola endabika onoozisobola titeeka pos chat Julie, take a pause. Cha cha cha cha cha. Take a pause. Cha cha cha. Take a pause. Ai mukama katonda na nyini buyinza munseno. Jetuwangalira mwejude fitina tine fitwa emitime emibi egy'abaana adamu abatamanyi kyoyiseemu si wa luganda lwo si wa famire yo empalana yasukka kati eri ofiiso n'owooluganda lwakuwalana ne gw'osinga akuwalana neyakona naye akuwalana nowa waggulu naye akuwalana duniya ejjudde fitina ti mukama katonda tuteekeremu obwangu mu mitima tusonyiwagane obusungu bungi nnyo abakozi tebakyamanyi babboosi babakubirawo naye ng'ate mukama katonda ne babboosi bayisenga bulungi abaki abakozi mu mirembe egy'amaanyi ennyo tukuwa ekitibwa mukama katonda amiina ya rabbulalamiina from God we come to him we shall all return ah, kwa kantu kanuma from him we come and to him we shall all return oba otya oba otya ojja kuddayo ewa mukama ki katonda gye yava tutandise bwe tuti yiga okuyisa abantu abalabika nga abali wansiwo obulungi bantu bangi nnyo tebava lyowinga obuntu obutono obwo olwokuba buba bumusemberedde nnyo oli tubbiza okutegeera engeri omukozi wo gyakwagalamu oweeka agolola engoye zo tazookya omuleka awakaawo n'omusangawo ate n'obogola ng'okomyewo leeti mukazi wattu naava mu tulo ayina okgenda akubugumiza emmere agikuleetere ova mu bbaala onyweddemu kuwayini omutwe ebigambo ebintu bye mwogerera abantu n'asirika n'ateekako essigiri n'abugumya emmere ku kuuka n'agireeta ate n'omusongamu mutwe nva mu maaso oye luno olu mbaye muyisa bubi abakozi wano mu uganda naddala nze wengende wa mama wange ku ssanyu lyafuna nga azize atalowooza alina ddindagana kucunga yitawo gwe kano tempitaako kampulinyiridde byoya munkwawa teekamu evvu eh, leeterayisi makyayi nemuga maama maama ajati tiwanji toddamu yitabwotyo bakozi olwokubanga oyagala kundaga nti onjagala nnyo oyagala obateeka ku naye omukozi oyo gwogamba yali mufumbiro yafumba emmere buli womunyiiza nga talina kyakukola nga yeekutula ebyenkwawa ng'ateeka mu binyeebwa ng'obiwuuta ng'olowooza butungulu bwasiridde agende mu nnyama y'ebinyeebwa awandulemu ekikolondolwa ate okoze ettooko osolobeze kubanga defensive mechanism z'omulekera ntono tolaba ngeri gyakwagalamu olyo chupaidi n'emikwano gyo oyingira leeti tobuuza ku asikaali wo tomubuuzaako oli bise ne zifayiro simanyi tugenda kukola omuntu n'oyingira mu loogi memba wa paalamenti okuva saawa nnya omusajja n'asigalamu mmotoka nova mulogi ku ssaawa mwenda nogamba ngenda mbaale muwulira mutya noolya ngaomukozi wutalidde bulungi nzewo sirina bingi naye nze buli wendaga gwa jackson waba yanvuza tujja bafenna newoba oyagalota newa pulezidenti natwalayo mikwano gyange macdo alina ekifaananyi ne pulezidenti mu nyumba ye kyaliwange tamanyina byabufuzi sisobola kgenda watu nendeka macdo sisobola kutuuka wantu nendeka waswa koyagala otya soka kumanyiwa waswa ali bulungi jackisoni ali bulungi kevin ali bulungi naye omuntu ayina obulamu bwo ate gwe notamujjukira kino kireesa obulumi bungi mu bantu omukazi omuwala kukolera ku saluuni tobaawo wokomyewo ku saluuni n'obogoka n'ovuma n'obayisaamu amaaso naye nga beebo nojja nempenkoni obudde ne bukuba abasajja ne babeera ku pikup abasirikale omusajja nayingira mu meetingi navaamu nayingira mu meetingi navaamu nemotoka zitambula butambuzi bali kulya enkuba nekuba enkuba nekuba omujasi natuuka nga mu butuufu oyina sente ekizibu kye nga kya mitwalo aga abiri naye olwokuba toyogerako nabo baaba ennaku nemuluma mu mutima abantu kibaviriddeko okwekyawa mukyalaba ebizibu bingi nnyo ku bakulu kuba muyisa bubi abantu abantu abali mu ofiisi abantu abafunye ku bulimu ne befuula nti ofiisi be bazisooseemu simanyi museveni anjagala nnyo naye nga ne kofiisi keyeeragiramu kazze kabaamu abantu banjawulo obudde ne bubamalamu awuli abamukubira ku budde obuvuga n'alowooza yeyekka ku nsi eno nga n'abalina rio power obudde tebabwetaaga ne ofiisi fe tumanye abantu bangi katalina ofiisi naye nga wamaanyi nnyo mu ggwanga n'olaba oli bamuwaddeko akafo n'omulaba nga yenna yeepalawudda kubanga pa ndi pa ah, pa byebiki naawe sisitimu ebimanyi ebyo zino ezaafurika bakusanga kubwa PM era ne bakulekawo simanyi Museveni ajagala nnyo nga tusitoli mwana wa Museveni Museveni yalaba da da da da da mukinaana mikwano gye zijje zifa sigwe aba kuwaddemu buwezi kaseera mu koofiisi naye toyina kwetwala nti yegwe ow'enkomeredde maama nakyobe yabadde kontrola wa state house ebbanga maama nakyobe financial controller state house hey. naye saawa zino ah, bali gye yaliyo bali gye kati nakyobebe yalumya nga financial controller akyasobola obbalumya tasobola this is how time weri it flips around naye buli ajja mu ofiisi alowooza yewekitalo waawulira obudde ne bamuggulirawo n'alaba abamukumbirako <laughs> ffe tukyaliwo nnyo tetwetaaga budde tuyita mu bantu tetubatya emineeyisa yaffe mu bantu ba bulijjo eryetya tugula ku byennyanja tulinnya ku booda n'ogula amafuta n'osaaga n'atunda nyaanya ali wa sikuraapu nemwe temwewuunya nti tukulikisayizinga naye tutambula n'abantu waayi abantu batufunamu ebirungi fe tetwepanka nzeisituli simanyi kwepanka kubanga mbadde mu nsi ezakabi siraba nabantu bawano kyeyepankamu ne bwomutunuulya nolaba ebimwepansa byonna olaba gasiya mwereere e, bakyali mu nfuga ya kolonioliziimu wafuna ofiisi wali naateekawo abantu simanyi mubajjeeko amasimu simanyi tebansemberera ebyo byonna omala budde misikiini omala budde yiga okuyisa abakozi obulungi minisita wuyo yatufuddeko ekisinga okunsesa ate be bazze okunoonyereza ate munoonyereza ki <laughs> bazze ne basibawo enguudo ne bambala ebyambale kati munoonyereza ki ye yamubyesasi neyeekuba awekyagawo investigation era ababooda muli bamukisa teri kutuwayiriza ababooda omanyi kati senga mwatandise dda simanyi booda booda yatambulidde ku booda kayihula awo ng'akubayo feesi ezitategerekeka nga gyolweggulo gaga mbakutte mbayina baabano bakkiriza be bamutemudde nga byonna byakibba nsimbi teweebuuza omuntu eyakuba kaweesa nti ye kaweesa eyali ava ku pulogulaamu ya tivi nti ye mudakiikaana nga kayihula abakutte tebabadde badduka badde basala boda ya kongo babano bakkiriza be bamuse <laughs> muyise bulungi abakozi lwaki bapuraivati banyiiga otuuka wano kubanga puraivati oba tonasavinga mumagye kinene oli just puraivati naye tekitegeeza tebalina konsant it is absurd tekisobola twewuunyisa nnyo nti omusajja ono yakubye mukamawe nga yakulira ebyalebba ndowooza bwatambula bwati naye namuwulira ngaayogera ku lebba awulira nga omusajja ono munanfuusi lebba ki mukazi waali lubuto tayina abaana be tebasoma basoma mu busomero buno enkuba bwe yajjako amabaati naye nabwo bumulemeredde atuuse mu mbeera eri worthless tawulira ng'ayina omugaso mukazi wa mulaba agenda okukola nene obuntu obuli besiki tabusobola bakolera batambulira mu mpenkoni batambula n'obutaala bugenda buvuga tebaagala na bantu bayimirira mu kwo emmotoka zikanga buli om noga batwala ni chief jus batwala jaji nogamba yali agenze jajinga kirero tyagenda bugenzi mu office africa tukyali excited we have leaders who are still excited why kubanga bava mu poor background naye abeera munaku ku mutima lwasoso tuulako mu kofiisi n'olyoka omulaba weyeepalawuda noyagala omugamba munange weepalawudira bwereere obwo bwofiisi bazze babukyusaamu abantu abantu bazze babakyusakyusa ebbanga lyonna lyonna okuva mu kinaana the constant is museven <coughs> naye oba muzimu omuntu webamutuusaako mu kifo n'olyoka olaba bamuwerekera nga bazze noolyoka olaba toyinza namanya nti yali ayogera toyinza manya ti agende manju anti ne mu toyi ne bayimirira kazini yali mejajeno yafa mutayimbwa awafiire omuzira tewaba asiitaano kati kano mulambali tayadi ainabamukuuma kwotaaliba kulozi lwenji ba kano down tugenda kwejja tutya mu mbeera eyo kuba bakaka mu mitima okufumiitiriza okuba neddiini nze kino nasinga kirabira ate kwajamiisi kiggundu akomonaizinga naawe n'olowooza mwenkana mu bintu by'ensi yona naye nga temwyina neki kyemwenkana katonda yamuwa bulesing naye ayina omutima mugagga nisa akutuuzaawo ne munyumya essaawa bbiri n'olowooza nti mwenkana ssente oba n'ebizibu naye omuntu n'abaako mu kofiisi bwe kati naye nga yenna yeepalawudde olulaba obudde oye eh, simanyi nina pa simanyi genda olaba adimini n'otuuka ku adimini nga yenna yenna yeezinze ebintu nti atudde awo neyeewulira eh, bebaagala babuuze ebibuuzo n'omutunuulira nogakankuddemu naeffe kyetumanyi kiba kintu eki nti it is just a matter of time it is a matter of time tuddamu ne tubalaba ntuga e eh, tokyali <laughs> tokyali state controller financial co <laughs> tokyali kati maama nakyoba abantu aba beyalumya nze teyannumyako aa naye nkugambye kati beyalumya tekyali mulala yaali this is a cycle teweemalaamu nnyo ngaofunye koofiisi leero lumumba encya todongo encyagwe the constant is museveni oba okyepalawudira mu kofiisi olumya abantu oyagala bakufukamirire eyo batunuulire ngaebisesemye oyagala obatunuleko nga ekyenyinyalwa bakwegayirire batuule wali bakulinde ono oyo ajje oyo alinde oyo ajje oyo tajja oyo muggaleewo ebyo byonna allahu subhanahu wataala just bigezeso so. etayimu eyinza otuuka nga mwanadamu ebyo byonna tokyayagalako helepu ngaekiro kirwadde kikuluma abantu bansesa nga bafunye ku busente ne bwofiisi kiisi mwakaniza abadde mugagga omugagga fugge naye wetwogerera walo <laughs> mane yane e mye kale mwepankire mu woofiisi nga mujjukira nti omuntu asobola okgenda mu condition of hopelessness singa atuuka nga takyalina nga hope emuweddeko gwe wennyini aweefudde nti oli mukamaawe osobola okumusookayo mu ttaka neyeetawa nakuba ennyondo ku mutwe kasiya nofa naye nga ekikutisiza kintu kitono nnyo nidiriza omuntu ntono mm -hmm. buli lunaku ozikozesa buli lunaku nokozesa emitwalo ataano akulaba nogaba ensanvu nogaba naye ngaono akulinanye peyini gyalimu yo togitunuddeeko mmwe mwereetera abakozi okwekunyula ebyenkwawa ne babiteeka mu mmere ogifujjamu ebikolondolwa okufukamu omusulo mu nva okwemanyula ebyoya wansi ne babibateera mu mmere olw'enneeyisa gimuyisaamu abakozi mukyali backward mu mind nti gwolowooza bikozi gwomusasula talina kulya nga akulinaanye talina kutuula wootudde you are the backward person okyali mabega fenno tulya ne bakyali baffe oba asikaali oba duleva n'olwali tukubira wamu kuba bino bya duniya leero oli asikaali enky oli boss tulabyeko ku bantu abaali abategeereramu butu ba, nga batambula ku streets ze congo nga bali ba homeless eyali ategerera mobutu seseseko nkokobanga wazebango kati toli wanjawulo mu kofiisi notandika okulumya abantu nobatumisa ebintu genda okubira etishat ate simanyi kati nzivuddeko simanyi contract njiwaddona genda okola oti oyo tajja muyina olugezigezi nga museveni abawadde ku bwofiisi ne mutuyisa bubi naye nga weetuli tubataddeko amaaso aga abiri aga abiri oyinza olowooza ti ye gwosoose aa si gwosoose munnange waliyo n'abeerijja ne batuuka ne beerijja ne ku mwana wa pulezidenti museveni tayinza kukwagala nnyo singa mutabani we mubiri kyokola tegeera nnyo pulezidenti zi famiry kati wotijja ennyo nnyo nnyo nnyo ne pulezidenti n'otuuka n'obanga n'abaana be obatijjirako oba oyise woyina okukoma oyise woyina okukoma so n'olwensonga eyo twali tulagye ku basajja bajje nosejjusa basirika tebamanyi mmese ya mu kkanisa bakkano mande simanyi kkano kyakabaale baani gyetimwebaze bakazini bonna tubalabye munnange <coughs> naye obudde muyise bulungi abantu oba oli minisita oba nedda yisa bulungi omukozi wo kuba yayakuleetera emmere yamanye ebiri mu mmere oyinza omunyiza nakoonakoona ejjirita nayiwa binyeebwa ebirimu engege n'otandika osolobeza bugenda okuzibanga obuntu bukusalaasala munange ffe mukirango kyo ne tuteekamu kikutuko ti mukyala mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo tinegwe twali tutuma lwenso <laughs> nti temutagana bibi eno mugerwa lwatutte dda bambi ne mukirango kye twassaamu kikutuko tussaamu kikutuko yisa bulungi omuntu akwoleza omukozi akolera obulimu obutono basikaali tunula nnyo ku nidizi zaabo abakuweereza tozovalukinga oyinza okutuuka nga bo peyini ebasusseeko naaba nga takyalina kyayinza kukukolera muyisabu byabakozi n'omukuba lwa cupa ya jimu ne muli ennyama n'ali ebijanjaalo naye nga yeyafumbye ennyama mbusimanyi totula mu ddiro naffe tayolwaki atuula mu ddiro naffe ebintu ebiri backward beafrican people bemukyayina <laughs> kyovaolaba abazungu basobola otumanipulatinga batya bw'otuuka mu amerika oba mu sweden oba mu nsi z'abazungu tebakwagala naye ate bakuteeka ku puleeti bw'osanga bannauganda ayinza okukulaga obulungi obuli mu amerika sweden switzerland canada belgium holland germany denmark tobala naye nga muliyo statistics z'abazungu balaba nga tebakwagala naye olwokuba balina bye batakyakola ng'okwoza bakadde kola balina olekawo abaddugavu ate ne babaweza opurivilege ezibalowoozesa nti theyar part of them wano wosangira omuntu nagamba nze siva south africa nze siva america nze ku london sirivaako nze siraba nabazungu kibi kye baali bakoze kubanga bo bagezi akuteeka mu mbeera olaba nga muenjoyinga kyekimu gwe naye yet in the real sense not naye byakudipurayivinga binene nnyo for you to imagine kasita akuwa obutuuze n'akuwa akataba akamyufu osobola ofuluma osobola okugenda n'okola nawadde ng'emirimu gy'okola aba yagiteekako balline nti tegisukka wano aa tegisukka wano geza ah, ah, kizibu okusanga wano juzi mu america bakafunayo black jaj woman <laughs> mu america ebbanga lyonna bakafunayo nobama yamuserebrated because ate noyo bamusembeza bamanya tikatikati time eno katuggyemu omu tumwerevetinge netusanyukira ekyo bakuwa puleti ne bakulaga nga abali ku semu levo naawe notaba na busungu even budisikavalinga ngeri gye bakuteekamu naye nga ffenna tukimanyi nti ebweru ti e, batusosola naye baateekawo ensosola empya senga batugaana iphone okuyingira mu maduuka gaabwe okulya n'abaana baabwe bazaala naye baalabanga ebyo tebikyali mu mayina tebakyabiinako kontrol mu bibalekere naye waliwo ebifo webatuuka nga waabazungu wokka kobeere lebron james kobeere arakeri kobeere ngaodduka nnyo kobeere ngaokuba nnyo omupiira tosobola kubeera kyekimu ne wainiruni david beckham tosobola kubeera kyekimu ne beringham tosobola koyagala england baka ya soko kateebere england atya so tulina oyiga modani we eyokukwatamu abakozi baffe tomulyaku toya ku capati nomala n'omuweereza aa ekyo naye akitegeera nti kikolwa kyakujooga gula capati bbiri ali eyiye naawe olye nagula emmere emu boosi nalya ngaabantu we bamutunulidde nabanaga <coughs> lyako naawe oweko nooli aa aa abayimbi ebyo mubiyina nnyo n'olya ku mmere n'ogiwa omulala nga golowooza sayini ya kibos eh, eh, naawe lya ku bino ah, ah, abata omugulire lya ebibyo biggwewo tomuwa ku lolesi gyolumyeko ajja jirya naye nga si musanyufu omusajja ono ajooga oluusi aba mumuluma ku kintu nekusigalako kaboole omusaayi naye olwokuba gwe olinamu kaseete eh, manyino bagamba ah, lyagwani yisa bulungi omuntu mulekeremu akatiibwa ako ak'obuntu manya nti naye anyiiga era asobola otuuka awantu nekimusukkako kati minisita bulijjo tamanyi nti abasirikale be si basanyufu private yazze nenugu ye <laughs> yawandagaza minisita amasasi wamulabye tuli mubiwoobe yo gavumenti kati awo a ah, minisita emuwonye egenda londa omupya eziike tweyogere mu ki mu maaso ladies and gentlemen tuli bantu buntu waliwo ebintu ebitalina twemazaamu nnyo ku nsi yedduniya eno tolina kyotwalako tekuli misikini era ng'ovudde mu dduniya bakuziika mu sandes bw'oba musiraamu bw'oba mukatuliki ng'oli mugagga era baleetayo keesi naye neeyo ekeesi olugibikka mu ttaka ng'amazzi agakuvaamu gagimenyaamenya neggwawo bya dduniya ebintu ebimu bya duniya ebintu ebimu tebyekwemazaamu bya duniya misikiini bya duniya naye abantu abamu eduniya ebamalamu naye nga neekisampo ziri awo sigwa ojjo singa bakateegaya sigwa ojjo singa aa naye omululu gubali bubi ogw'okwekkirira nyamu ekka n'olowooza ojja kwegaggasa oti e eh, sigwagenda newoneegaggasa newoneewo ebitiibwa akadde kato kajja kutuuka awo nvuddewo ah, rip minisita hmm? ee eh, ate waali taliiwo n'obwakkano bwe <laughs> kano buli muntu mujasi buli muntu mujasi ng'ojjeeko gwali mu byambalo waliyo n'abantu abajasi ennyo mu mitima nosinga abajasi abali mu byambalo olutalo luyinza obbalukawo n'olaba ali mu byambalo wadduka ate ne weewuunya omunnansi nga bulijjo omulaba mu kuzimba mu booda naye nga mujasi nnyo so teweeyibaala n'ebyambalo abamu mugenda mumajje nti kazini wange bulaza wange taata wange gafamire abamu tebali mumajje lwakuba tebafuna mukisa avuga boda naye ngaomutima gwe gwa mujasi 100 kati gwojja kgenda omugwemu nga mujasi awedde emirimu alyoka kkuba ennyondo ku mutwe sadida weerabira empenkoni ogirabe wali naye ngaepekoni <laughs> eh, ogidduke ogirekewo odduke nabagamba awo ekkololo we mulaba abantu we babatiisiza tiisiza abo be mulaba ne bayitawo ne bata kyayambuka kkololo tewali muntu yali aguza ekkololo ayavubiniya no one has ever bout house ni kololo buli rigimu ebaawo kasita bagijjamu badduka budusi america ng'abajja bayingira i have been here omuntu takulimba mbu oyo agula ekkololo aa kololo waabantu abali mu feva ya gavumenti naye gavumenti bwekyuka aa kugamba eraffe zeijuli tyomupapya kuzimba <laughs> gavumenti ejja kyuka nyingire mu nyumba ekkololo bamanyi famire nyingi nyingi nnyo wano mu uganda ezibeera ekkololo muyenganga amaka tegabangako gaabwe bananyini famire mbamanyi badduka bali mu amerika tebayinza kudda famire zaabwe zatta abantu oba baziwaye naye nga tebayinza kudda omuntu enyumba n'ajingira bwomala mu nyumba emyaka asatu wabaawo agamba nti siiyo ama bayinza oga siiyo eyeba nyumbayo awo ekololo tewali yali aguzeewo kale ebintu bikyuka nnyo abantu tebakulimba nze nzize ndaba ebintu nga bikyuka okuva mu kinaana mu nsanvu yonna mbalaba bakyuka enkya neggulo noddamu omulaba nga yasiiwuuka eyali yeefudde mbw ekitebe kikye era museveni era museveni era museveni nebeepalawuda nebajja nga beesindika museveni akulaba naga a jennifer musisaaliwa yayina oduleva ngaafuna miliyoni munaana ngateri n'asinga n'aba civil service Jennifer Musisi aliwa hey yadduka tatunula mabega n'ekisiikirize yakireka hey, naye walaba ku jennifer musisigwe hey, emirembe engalo walaba ku bakaleke kpm bakaleke wamulabako gwe jeno kayihula wamulabako kayihula eh? hey. bannanga ebintu bya museveni byakwesudizaamu kaseera katini hmm? ani atalaba kitatta ani atalaba kitatta kitatta ye muntu gwe nasooka olaba ng'akomandinga konvoyi ya pulezidenti ng'agiragirirawo paakinga nga si musirikale kitatta yajjako omuzindaalo kayihula ng'ayogera so bera mu ofiisi obe hambo teweefuula nnyo kyotali awo tuvuddewo omuyimbi bamuyita amoslovens nga right now ali musaafi yoyo omuyimbi akayimba bakayita awo pinki watabu nnyo straight way kataleyandikando violeta owange bamuyita lakejo yanga ebo boded god fearing and disciplined lakejo following alake jo on all social media erinya lili lucky and jo simple dot yeah pretty sophie yamaze okuvayo wiikejja ali mu kayimba aganagaye muwandiisi new talent onboard twakowa abayimbi abajja n'ebintu by'ekisirusiru kati ndeetera ddala abayimbi nga bazadde bebabampadde loud and clear abayimbi ku wiikendi bamiitinze oba ku birthday ya kamiliyoni kamiliyoni bazze bamuserebratinga but this is a different birthday all together bwogitunuulira obulungi tiye abasinga okweteeka bonna baabaddewo palaso lutalo kingisa bebekuulu kenzo n'abayimbi abato ba ptc baani baani lwaki kuluno abayimbi baalabise nnyo ku birthday ya kamiliyoni ng'eyaggwa nze yali naye tewali muyimbi yenna kino kyekiri emabega bapulomota oluvannyuma lw'okusaba biliyoni asatu gavumenti ne berestructuringa mwabalabanga bamiitinga olwa olwe bagenda okubba sale ne bateekayo empapula nga bamanipulate nze sente olwokwagala okweddiza omusimbi revenu yakwata lisiti zaabwe naye batandika obbakolako assessment bagenza olaba ngaomulimu tebagenda gufunamu lusenga babeera nagalaale ne begatta nebasobola okubanga bali kitole babe nga bagulinako monopoly kati ku biliyoni agasatu bwoba ojjukira emboozi nga bakola press conference ne minisita bakulaga nti balina ebifo wabula abayimbi tebafunye kule tebaleeseeko omuntu yenna okuva mu wuma betaaga okwerondamu baleete omuntu on board on a bigger picture ne batandika okitegeera nga wenabagamba bebekuulu cool. ya president w'abayimbi najja na idea camilion nakuŋŋaanya tetufunye omukisa gwa bathday wano kenzo natandika otteekako ettaffaali nga buli muntu agenda kukozesa en opportunity begatte bategedde nti olaba aba bategeka babawa biliyoni asatu ate bo be bategeka ogenda laba ebintu bino kenzo ye yabadde omusaale bebekulu okumitinga saa ne bagamba saa oyonoona bizinesi right naw oyonoona ki bizinesi ebyo ebyo byokuvuma bebekulu tebikyayamba tulina okwegatta maama waba kamiriyoni ne bajja ne bagattawo kamiriyoni manya palaso ne lutalo tunuulira abantu ababadde mu mitingi intaneti ebadde ki abayimbi batidde bw'otunuulira chat ekuva bobi wine we yawishinga kamiriyoni birthday there is a connection kitegeeza nga kenzo wabadde omusale mu kugatta saa ne bebe kamiliyoni wagenda okuba omusaala okugatta bobi ne, ne bebe era kenzo atwale omukisa agatte spice ne shiba era atwale n'omukisa agatte shiba ne palaso lwaki okwegatta kuno konno all of a sudden kasente akaki akasente nze nonna kyagadde saakirabye musitaani nti ba stakeholder bemuba musobola kuba we mugaana bo bapromota bagezi bali mubbala mu maketiya bo bajja funa sente babafuge naye wemuba muli bagezi era eyo meeting yabaddeko nti balina okugoba sindi kuba pulezidenti kuba sindi kati maama waabaana aba babiri ate wananywera obuugi lububi lubuuya ddengulu addemu wanaddira kubwa king odansol queen simanyi king ngaobudde butambudde baagala bamugjeko ekifo bakironde bakiwa omuntu akyasinga okuba assertive and aggressive bebeku yes bonna beobalaba naye mu commitment n'okuba assertive n aggressive ku music industry in line of interest yaabwe bebekulu ali very very very connected ali bully tanyigirwa mutoke toyinza musuubiza sente z'abayimbi nezitajja eyo connection yeyo gye bagenzeemu bannange twegatte gye tukoma okwekutula kutula tweta bizinensi saha yabadde takyagala naye nga kirina okubaawo yes yabadde takyagalira ddala ne kirina obaawo babebe batunudde ku biga picture wanika omukono ne babuloga tugenda mu kulonda kwe kuwanika omukono kwegamba nemmwe batikitoka mwandyeronzeemu abantu kuba wano wetugenda tebaagala individio baagala nnyo associationi voti ichuli neera neera neera erayo kamiliyoni nkugambye bonna patana nze zimanyi gwe wakana ate ka kamiliyoni bebekulu teyesanga ne bobi waini mu pata ya kenzo nkugambye kamilion tasiki kati gyebamuwadde kugatta bobi wine na bebeko nga kenzi we bamuwadde okugatta shiba ne spice era ne spice ekiro yakoze interview ngaagamba nze ndi open do you understand do you copy chiliyalol naye nga twalabise tutya batulonde ku bwabuloga tumale tugende ekawembe okitegeera tubagirewo ddala mp2b pulezidenti w'ababuloga ate lwaki bamusindika mu paliyamenti jukira buli lunaku mbeera mu paliyamenti buli lunaku mbeera mu paliyamenti njowero senyonyi bebavotinze nti etteeka lye ebisiyaga bisigalewo nabadde wano nabalaze jjo buli abavotinze mbamanyi obwedde babaga abavotinga yes jowero senyonyi yagaanye awagira Mm. Eh? kati gwe kikunyiiza kyova olaba nti kamiliyoni yewandikira ne bobi simanyi walya tewalya biki kuba bakimanyi bagenda gatta bamugamba omusajja omulimu wali oguse musajja tubaleke tukole ebyaffe tubamuzudde nti bali abaffe mu byobufuzi tuli bakambwe tukuba ne tubanga abatakulabangako eya understand simanyi nkyali navuddeko dooba ebyo byebikulu bannange ebibadde mu byaleero talonyo twafiiddwa minisita votinga ikyuli neera neera mulunzi omuyimbi bamuyita ruth kuganja muganda wa chosen becky oyo naye ali mubajjira ddala kalonantomu 17 spice diana webale kikuba kyalumye same bannange sama waayagala atambulirewo weekes ku mawulire ga spice era naavuga emmotoka nadde eno n'omulabira ddala nga ize angure okulabikako eri abantu tipise mu biwonvu namiga okulabikako nga nange omuntu essanyu lyesefonya ezitinda nawadde emyaka gikyali mito anange nalaba bagira nembakwatako nayo baveeyo ate be bafudde edduma buli wempita abuli kyenkola kibanyiiza mm, tinayenze wendi eh, tikyuliyampa ti abennugu bangi naye sigenda hmm? piti sofia ali ku ssomero asoma kitende agenda wummula tulina omukipinga ngaasoma ate ngaayimba aa ah, ah, si kumwononera future aina osoma nze nkuma nejinga osoma ne lakejo asoma taiba college piti sofia asoma kitende nina okgendayo nenkakasa nejja naati ajja soma ah. bungabet straight away program ekwetera www bungabet gendako ya munauganda yekka genda osibe emipiira arsenal forest nottingham forest simanya arsenal brighton simanya arsenal ebyo barcelona hmm. corrupt bosses stealing from poor people ate obaogeddeko ate mbogaki eh? rostaichrison president ya heski mod brul hmm. jajja kakalamu musonyiwe akakalamu namusonyiye siiza butamusonyiwa kakalamu musonyiwanga musonyiirawo yes namusonyiye kakalamu siwa butamusonyiwa mwagala nnyo naye ayina otutegeera nti genda obuuze omuntu ebintu ekintu wekituuka mu bintu byokuwayiriza ayina essimu yange asobola okukuba era kakalaamu akubira abantu bulijjo kuki ku seeti nkubira musajja wuuno agamba mbu yawaayo emitwalo kumi n'etaano bakuteeke ku tivi fifide queen waali abantu bazibwanyiza n'okukuba mu kkooti oli mezaya tagenda kubeera wanadduka agenda so saamunyiigidde in person nanyiigidde interview straight mm. abo baana bo e eh, hey, baana bange tata janat big open yourself yes era sibagaana buli muntu mulaba eyo buli muntu akola ekintu muyichuli ivan post them ndipostinga oli nagamba nze asinga obulungi olinaye ol oli wagamba nziba amakanzu nga mugamba aa awo yekyuli omukozeseza bubi siri mubbi mm. bebekulu yakubye ku mutwe bobi ku baba tv kasita wabirabye thank you very much for that jajja yes kakala mwagalanyo kakalamu simuyinaako obuzibu aha waliwo abantu bentambula nabo kakalamu kz alexi anikati zaala toto waliwo abantu bange bentambula nabo sandra liyani alex live wire abakola ku live wire Ah, nze bakasuku nkolagana bulungi ne ba media personality kakalaamu si gwe nanyigidde aa abo abeteeka mu intervyew za kakalaamu bamusuulire kyayina kuba muntu kiriyala avudde eri sweden kujja just kwonoonera ki linnya lyo inpretence of nti simanyi kyaza ku kyano yagamba yatandika youtube kyano mu 28 lwaki tatuula kuyiye atuule ku youtube kyano ye tewali agiraba banoonya wali kyuli wentudde webaagala eh? <laughs> eh, eh, yogera ebintu abantu bonna abajja mu intervyu yogera ebintu ebantu webaagala naye abantu ne bwobakakako simanyi ndi mama wange atunda ndagala mama wange ayenga nfuufu simanyi munaku simanyi atuula ku kkuba ebyo sibe balimu aa ah, ah. tasi ebyo bitooko byadda simanyi ndi mulekwa teri atali mulekwa nange ndi mulekwa doza nomotoko naye abantu bagala nyo babifuniremu simpathe mama wange atunda buki mama wange akola ku kkubo ebyo ebintu bya kisiru abantu ne bwobagamba maama wo ayenga nfuufu nga tebakwagale baba tebajja kukwa <laughs> naye abantu bagala okwepatiikako ennaku bakwasa abantu ekisa nze mama wange tayenganga nfuufu mama wange abadde abeera amerika yesi era yafudde ebintu byona nebisigala wali ate nze mwana wenzekka ndi mugagga by proxy so siri mu bantu nti maama yali ayenga nfuufu simanyi ngaatunda buugi buli omw amumanyi emunaku tunabeera n'abantu abajjudde ennaku mpakadde wakava ku oyo nosanga oli nenkulira ku kkubo nga sirina baganda bange eh, wakamuvaako nosanga omulala era nendya capati mu caaki idonno wataiwent siru ibanaifalasu yavukawe nosanga omulala munyambe enzimbire maama aa ah, ah, kyobula kati nkolagana nabalaka ejjo nkoyo abantu abamanya ababadde abali obubi oba abava mu bakagulawondi embi njagala kati abaana era abazadde ngaoli kololo eh, ngaolina omwana tagenda kulaka ejjo tanyumiza nnaku saagala era maama yali ayenga buugi simanyi bwe yamala oyenga obuugi nakyaba enku natunda vakedo ku kkubo ensi yonna emumanyi eh, eh, okwesaasira ne kubeera wali ate bawatereera tubuulire emboozi zotereere ez'ennaku ez'emabega zakiwanje hmm? <laughs> mwetemu bawulira abantu simanyiira era netulya mukyaki nensula mukkubo era era bannange erembera ku sitriiti era bannange sirina bazadde era bannange nzegemulaba maama wange nzijewala <laughs> nebaitabatumaimama <laughs> neikolo maimama mitinoizi maigrandmaza if you talk about my mother nomugawo ogenda kukola ki maama bw'aba akaddiye aba akaddiye ka <coughs> wenyini gwotubuulidde kyenyini kyetwagala okukugaa ti maama nga jjajja nnyo byonna bye babyereetera siffe najja nga azunga n'abantu bembw abatunnyonnyole kumbe tetuba muyiseeko mulekere awo otambuza ennaku ku mikutu muzeemu abantu ku maanyi eh? <coughs> ne bawa facts enkyamu ku swedeni ne boogera ebintu ngaabatali mu system ate nga bagirimu bwe mbayita fobato nga bagamba nedda nabuuza kakalaamu edimezaya lwaki tomuleeta netutuula wano n'ayogeranga weri nti nedda yagambye ayagala iye yekka asobole owayiriza ah, but naye ensi weeri to judge us hmm? <laughs> eh, nkyuli mutatiina naawe batya but omugje mu bato y'ebigambo ogambe tugenda mu intavi bamanyi zino intavi simanyi engatto esinga eh, engatto yange andaweya yange simanyi ya miliyoni kumi na ttaano simanyi esinga ezo ezo type of youtube view version sikyazisobola njagala otuule wali ntuule wano twogere ku nsonga kuki ku nsonga naye ebyo simanyi engatto simanyi andaweya ya miliyoni simanyi ninagu aa ah, ah, ah, ah, ah. nasa kampala agambye jajja olimbega wa nopu mu nrm ngera nrm bwerina bambega mu nopu yes eh? atukoya abantu ab'ennaku bannange omuntu anyumya ennaku akumalamu amaanyi era netutuuka era nensula mu kyaki era nannange kalekoletaina kyakulya mukama katonda n'omugamba bannange tetulifuna ku bantu bateredde nti nasoma mu p7 nafuna nnya sekendule neŋŋenda ebuddo nali ndi ebuddo nenkola balubu nenkola batule era nzeka muntu nakuwa sitole ngaolaba yava dda nga ajja kubooke naye abaana bali wano abatunda ennaku ate nga si ya ddala emboozi ebanjiyirize wangi hmm? jajja salayenza musonyiwe aa ah, ah, ah, agende wakayanjawe musonyiwa biki oyo bate mulinako ennugwa agira agende wakayanja tava wakayanja namugaana dde wakayanja tawulira hmm. namugaana dde alina okuba kampeyining akampeyiningira kalulu simulaba yewe obwa kampeyining manaje siraba watunda idinya ikyuli ngende enkomyewo kyadija kigozi kyange kyali kiwulize adija muwulize singa kati buli wamu ataddewo posti ya naye oyo saala yenza kati yatuuse dde wakayanja aveeyo agende wakakalama omukazi tatuule bamukomba mubigere siyinza mumusonyiwa kangende wadi jakigozi kankumemu nange omuliro mulage nti siyegwe wekka ayina ipisi si yeyekka ayina ipisi n'ebisambi ebyeru si yeyekka kandeete bulakabyute wange hmm. Hmm. Eh? kisala kirina supu a ah, bebenula abamuwagawaga bamuwaana nampisaamu amaaso omusala alina supu hmm? sala aliwa anoonya kayanja oba yalaba kimu kayanja oba kiki kyayagaza kayanja kaluviini naavuma embaga z'abanne omwana kayanja neyefuula nti buli kunsi bannange kayanja yantama kayanja yantama teri muntu yantamanga kaluviini kayanja Uh, uh, but saagala kaluvini kayanja kayanja okuwa girasi y'amazzi ngaogenze wasooka n'akubuulira sitole z'obugaggesi ekiganya abantu ogaggawala kunywa mazzi kayanja ayinza okuja naggala ti ekiganya ogaggawala kunywa mazzi tionywa nnyo amazzi <laughs> oh oh hmm? eh? ebya dija si byeru ah, kyadija kya bulaka beauty byonna bya bulaka nayeps saala agende n'ebyeru abebyeru mutwale eri baleiratwaa kangende ne bulaka beauty ah, yes mutwale ebisambi byammwe hmm? <laughs> kayanja alya nnyoki eh? ichuli ya roll yano eh? akomyewo saala wa ichuli mm -mm, oyo saala kagende ka leero waali mubayoutube leero waali mubakakala leero wesibifu leero waibulake ah, ah, ah, bannange omwana oyo tatuuziza enyasi tagituuzizaako wansi buli wamu ogenda olabanga omugugu gwamabina gujja weyesesa n'obuviiri bwalwedi yu muwoni ngaomuwala oyo alabika ayagala kunzitira kalulu sara alabika akolagana ne ugaman ate ugaman yamuweereza dda mesaji naginneeragisa temwamulaba simanyi olaba tonfaako kati alabika ayagala kunzibira kalulu ate kalulu oba tosaaga kalulu sisaaga agende ali dda nga akalulu kawedde eh? <laughs> ekyuli wawanuyitiwanda akyaleeta yiti eddala mujajjo jatomera muzikisa leera ne bwona oyogerera ebisambi bya bulaaka mbiriko yes mbunja tomera munzikiza aa ah, aa ah, ah, bambi mundeke yes naye nga twalabise tutya yekolera olyotya bebona omuddawa yekolera nga munyiivu ate amanyi balooyo oyo bajjaaji <laughs> ana kyeva siraba yekolera sikaisoji oli otya ennaku erumye sikaisoji <laughs> webamugjako dredlocks yawulira bubi manisolo king abaana abo obwavu obalumidde mu nuupu mungu yamanyi oba balifunamu eh? gavanesi akuba nnyo ajamisi wa ebyo bya gavanesa ajamisi yabi oli naffe ffe tumulinaanye tewakyaliyo kintu kyoyinza kugamba ajamisi nekyenkana te kyaisima kyeyamugamba gavana ebyo yerimba aba anoonya <laughs> gavana ewange ennyo tayina kintu kyonna gavana kyasobola kukuba amisi nokiwa obuyi obudde tetusobola tufunza penge tufunza gavana aba ayagala just tokability nti tuveeno tugambe gavana naye nga gavana tolina kyoyinza kukola kwajamisi nkubuulira mazima oyinza ofunamu kukira uti mu londoni nti kulaiva ebyo naye abimanyi naye nti oyogera ebyenda bimulume wa bakubuulire twamwogerera dda n'ebyali bimuluma byonna n'abimanyiira byonna twabimalayo n'abaali bamwogerera mpozi ngaoyogera just akwateko mu ngalo ekyo wetaga kudda uganda kuba ate wabeera mu london ate abeereri ku west ministers be backinga mu palace kati anaalaba ddi gavana eh, <laughs> ah, gavana mumuwakati bakapya mugambye ebyo ajamisi tebimukolera tebimugjamu wadde ekikumi toyina kintu kyonna kyoyinza kugamba ajamisi gwe weolaba tetukuddamu ngaate omanya ati tebya kubanga ogenda okukola ekintu nekituuka kwa misi nga kyamugaso ate mba nkyatudde naye olaba oyogedde kwa misi netutakuddamu ngaomanya ebyo ate byetwamanyira byetwasooka mwedda yugamani eh? hmm? wano talinaawo kalulu jajjalayira katumukube seenite pasenti tugende mu association ate nga tuli bakambwe the onule jajja we trust fresh esteron town bajjajja abalala naawe tebasobola kwerabirira bakutuse bonna ekyole ah, lokadis eh? jjajjawo ngaono omwejjako hmm? <laughs> mumugambe newaba ayagala sente ate tetusaba mukkiriza ffe tetukyakkiriza muntu kwamisi muweereza sente ngaffe weetuli senga fulufiga yasituse dda senga newe olaba abo tebasituka ngaomanya ebibi ate tebikola tebikola ebyo gavana tebikola amis hmm. empire glass tracts class he should stay in his lane ah, bamubuulidde abantu stay in your bomboclatlien hmm, nakulabya onyumye mu waiti ne balodaka ebyo byoba okola ebyamiisi bikuli wala nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo emirundi enkumi ttaano nti ne vidiyo ze sizirabanga olaba nze isima sinagiraba kati ate amiisa abenga yagirabye nze sinagiraba ikyuli ate oyinza ovuma amiisa ate nga nze nkuwaana kitegeeza olwo namubuusiza dda mugamba wa bano nabo babadde boogezi ate kati tanampi tanakumpi tabimbuza kitegeeza a ah, tebyasobose eh, <laughs> <laughs> ennaku eri ekalangaalo eh, omwana nga yayogedde ebintu ku sideni yagambye mbu bwenfiira wano sideni ebanja uganda omulambo gwange byebyo byenagamba abazungu we bakola bakuteeka ku pulatifoomu n'olowooza nti yegwe omu nabo yes kubanga bo kyebasinga okwagala is to extract the brain efuuke more of the same eyaabwe kati bebamezaya nagamba siinza investinga uganda nze investinga sweden naye ate buli wafuna tiketi atajja uganda <laughs> bebo siinza abazungu tea good at manipulation akumanipulatinga nakulaga nti ebibyo tebiyina value bino byebiyina value kyova olaba nti toyinza laba bantu ayomba nti ekika kyengeye bakiyisiza bubi naye ngaatajja situkagambe bagemu baveeko omusajja okwagala musajja munne kiri nomo awo bamaze oku extractinga brain bagireese we baagala abadain abadain bagirowoozaako roman sakas kiki ekiyinza omumutengula n'atatutema muwe akatabo akamyufu ayite ku airport ngaffe kimuleetera obutamanya byetuyina omusajja omu eyagamba omugagga omu yagamba abaavu nti life is not about money naye ngaeyagamba abantu abyo ebigambo yali mugagga nga tayagala baavu bamutuuseeko bulabe abazungu bamanipulating notuuka nga tobiliivi nga olwokyali wange yampita yali abeereeyo mu amerika ngaerinnya ye ekazibwe naye yagamba yagenda mu kooti mu amerika ne bamugjako erinnya kazibwe nasigaza na, na, na kara ye kara <laughs> my name is kara ogawaji kara kata <laughs> kati tumuyita kata naye uh, my name is kara nti yagenda neyejjako erya kyeswaga terimaki nga ne kara kati ye kara lewis my name is kara lewis manipulation bakumakinga okwagala america more than them nogenda mu america tudde nobalaba na uganda abagala america than uganda namba ekwewunyisa oyinaganza isima sirina kyenjagala uganda awo abazungu bagalawo nnyo era wobalabira kasita osanga omunauganda oba nga avudde africa ngaomulaba alina embwa ng'ayina akaveera kabbi wano kusaidi webakasibanga embwa wepama wajjawo bi wamuteeka wano kaveera ngaatambula kasita omulaba ngaomuddugavu alimu eyo state yeyo ayireva abazungu bajagala era oba onoozaala ofumbirwa omuzungu sooka omulage nti omanye okulya scrab osobola seafood oli committed ebinyeebwa matooke biki biki ebyo byonna byonaga siya lwenda de mugasiya odde ku seafood odde ku bumondo obunyige meaty balls obe ngaonywa wayi tomubuulira bya religion era abantu abawangana nabo genda obalaba slole by slole nga tebali ku religion bagala seafood babeera bantu he manipulates the brain naye gwe tosobola mujjako bibye naye he makes sure ewamme okyawayo oyitayo bubi oyogererayo bubi newankubadde naye ngaate yitakisobola era wogenderera abazungu balina ennono zaabwe midisomare midisama emiriro gyaka ne babuuka rawu ne balina n'ebyemizimu balina n'abalogo baabwe bo tebava ku byabwe wabula woba oliwedde oyiga ebyabwe bakwagala nnyo odde ne mu nsi yo ogirabe nga kasasiro abaana bo abaana bange bayiga batya olulimi olweuganda abaana bange tayayinza kgenda mu afirika gyeyava naye agamba abaana bange tayayinza kgenda mu afirika olwo batandika n'okukutiisa afirika bantu bangi nnyo abalina abaana nga banauganda nomugamba abaana bo bayinza okgenda e uganda nagamba ah, ah, abaana bange mbatiisa e uganda gyeyava naye ajjayo naye atiisayo abaana babazungu awo baagalawo nnyo ezo level of manipulation tulizisomako hmm? <laughs> eh? eh. level of manipulation awo naye oba oyagala omuzungu akulemye muzunze mu pate z'abaddugavu simanyi oyagala kulya ngege owute mu kyennyanja amaaso akulemye naye kovu naliwuuta lyo liringa akatiko nalina ejulieti zawedde netulirya nendisenamu nti akakaka mm, liringa limeketa <laughs> nalya ne ku krokodire krokodire ye krokodile mu luzungu krokodire ye luswidi nalya krokodire <laughs> ekyo kintu kyansesa nenseka nga nakava e uganda nadisideni ngaobwanawo ngamba krokodire nganze ngamba krokodire krokodire ye krokodile <laughs> e mulusidi bagiyita krokodile eh, ye krokodile krokodile papa komba si krokodile agamba krokodile kombe amwana agamba krokodile yes <coughs> e nalya krokodile nalya ebintu bingi mu europe ebyandaga nti mu africa batusibira emabega nobeera kungegesemutundu nabu bumukene simanyi nswa nseenene nosubwa ebintu ebiwooma kulokodire ewooma kulokodayo ah ate terikiwoomanga hipopotama manya gundi totos totais ewooma bagiteeka mu mazzi ekyo ekintu nekyesaanukulako n'ogitemako akatwe bannange totas ewooma nagirya Eh, nigeria mbagala nyo mbagalira ddala tusinzidde mu combaka construction fe tukola amayumba omuli tiles stainless omuli gips omuli fountain compound oba byonna byoyagala ku nyumbayo tukuwalito miami nga tumaze combaka constructions mwe tusinziira osobola okunfuna oba muhamadi musa fenna tukola kukombaka ate nga tuli basiizi balangi wabula tukola n'ebirala byonna ku nyumba oba onootuwa enyumbayo tukola wamu naawe tukolera ku kamera tuli honesty nga buli kyetukozeseza tusobola okikawuntinga fo fe abakombaka constructions mmwe mufe fe mmwe hamis kigundu ye nanyini hamu nakivubo stadium national adat kombakanga manya akurit wetulina enyumba ezemitwalo nkaaga eja dola oba ojagalanga okusulako awantu nga buli kintu bakikuteera munda amazzi gayo gawulira music theatre golfu tennesi basketball nasary schools awo wonna genda muki muhampamu villa ziri wali ku acrite naye nga puroguramu ekuleeterwa bunga bet uganda wamu ne rights for made association rights for made what association yo sala kayongo live from riyad saudi arabia salamu alaikum silivia mutesi francis aliguma brian kazora e, krokodile mulusidi bayita krokodile e, <laughs> crocodile bwebityo ebiri bibamu ngaoluzungu crocodile crocodile oba elephant bagiyitaani bayinza bagiyita elephant eh, crocodile hmm? bebekulu asonyi bweyekolera owaekyo kya bebekulu nange namuwudde akyogerako ku tv naye nga spicy ne shiba bagenda kuddawo anytime katasov kenzo uh, palaso yazewo ne lutalo katasov kenzo ne mama camelian uh, bebekulu agenda kuddawo ne bobby wine katasov jose camelian ate uh, king saad yazewo ne bebekulu katase ov kenzo ekibuuzo kiri kimu kenzo nga ozaawo banno onezaawo ddi ne big ayi nzagenda okuzzaawo ne big ayi nga wookola ennyo okuzzaawo banno naawe twagala oddewo ne big ayi lwaki big ayi omwewala gwe zigido ye gwe zigido wennyini big ayi yakulaba weefudda zzaawo enkolagana y'abalala lwaki tosooka yiyo ne big ayi wamuwayiriza gwe ne fiikiraavu tiyabba omuzindaalo nemuleeta ebifaananyi nti wali okaaba ng'alya mukyere bigirisa abonyebonye naye ngaekivulu ekinene mu londani ekivulu muwoolyo etabangawo abantu bonna bali kwazibandi matiriyo oh, oh, big ai mu londani bigai yanyirira kenzo njagala nkuzeewo ne big ai nga weoyagala okuzaawo banno mu buli meeting bakulabe nga hiro nange njagala kukuzawo ne bigayi nze naawe tetuliddawo ah! amaspice kulikayo eh, kulikirayo ddala naye ngaoludde okumpa ku ssente ogenda ozigabaagaba eh? <laughs> Eh, ah, mariam siti nkubuuzizaako era kenzo onoddawo ddi ne bobi wayini kubanga ah, bobi wayini wamunyiiza kenzo neebya ddala ebigambo byewayogera ku bobi wine byali bingi oba ani anaakuzaawo enkolaganayo ne bobi wine hmm? Hmm? omwana yayogerera principal ng'alinga atayimba ku system volongoto system volongoto system volongoto enna naayiwawo omubiri ku kyalenga naafukamira bamukanga mugumu ebiri nasala eddiyo <laughs> purinsipo namwegaana ekiri ne kasikiropaloni eh? <laughs> bamukanga nalyoka ddu nadduka nayingira ewanduru mwenda ne bamuwapa enkoni <laughs> teyaddamu kuyimba sisitemu bulongoto ali mulimu sisitemu asirisa ati naye oba awulira atya nga bakuba bulongoto eno sisitim volongoto amaama volongoto eh? <coughs> eh, elefanti ah, til we meet again tomorrow bampita ichuli ya favorite mwebale nnyo mwebalire ddala tis been nice talking to me ah, dokita owekasanga ti ne president njagala nnyo mugoberere dokita piriton ali ku tiktok naye nga musawo wa ddala atajjanjaba ng'ekintu kyakola nkyagalira ddala nnyo nnyo era mbakubiriza nti ng'oli muntu eyo ng'olina ebirwa genda owulirize dr piritoni happy birthday miki sims tufane kyali wange birthday zabwe tezitegerekeka miki naye nga weebala eggaba bintu weebala mutima mulungi nalabye otambula owaabaana ebintu ku street eh, ogenze ne musiraamu owekirevu weebala nnyo weebalire ddala happy birthday mikidaadi mm. brenda fasi good morning abadde abuze hmm? Ah, first boni wange gyali bamuyita janat tukyalina byetumaliriza mujja mulaba ate njagala mumugoberere ku tiktok erinnya eh, lye sinaliiga naye ngenda tekawo linki ze ali ku tiktok mm, nice day love you so much and love you always so is nice to meet me ate tewerabira okunonda mu kalulu linki zijja muli anxious naye linki zijja till we meet again it truly straight